हेलो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है मतलब इंट्रो बना सकते हैं इंट्रो तो चलिए वीडियो का शुरू करते हैं वीडियो का शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अब अगर हमारे चैनल में नए हो तो लाइक करना न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना तो चलिए वीडियो का शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको एक ऐप लगेगा जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वैसे आप डाउनलोड कर लेना तो सिंपल आपको डाउनलोड करने के बाद ओपन करना होगा ये देखिए ऐसा दिखता है ये देखिए ऐसा दिखता है नीचे ये रहा ऐसे दिखता है तो सिंपल है आपको क्या करना होगा इसको ओपन करना होगा ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा ऐसा इंटरफेस आएगा तो रुक जाइए मैं वीडियो को कट कर देता हूँ ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको सिंबल इसको डाउन कर लेना है आप नीचे वाले कर सकते हैं या ऊपर वाले मैं तो ऊपर वाले कर चुका हूँ डाउन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा ऐसे बोले बना चुका हूँ जो मैं थोड़ा कट करके दिखाता हूँ सिंबल आपको यहाँ पर क्लिक करके डाउन कर लेना डाउन करने के बाद आपको बनाना है फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है ये देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है ये देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आपको जो जीना है वो आप दे सकते हैं देखिए लाइव स्ट्रीम जो है ये हम नहीं देंगे ये दे, देंगे नहीं हम यहाँ पे लाइक जो है मतलब ये देख सक दे सकते हैं आप ये आप दे सकते हैं देखिए मैं अगर ये दे दूँ ये आप दे सकते हैं ऐसे तो ऐसे दे सकते हैं ये देखिए ये लाइक भी आप दे सकते हैं ऐसे लाइक दे सकते हैं फेसबुक यूट्यूब ऐसे कई तरह के देख सकते हैं यहाँ पे आप रंग मतलब रंग चेंज कर सकते हैं रंग ऐसे चेंज कर सकते हैं तो ऐसे कर सकते हैं और सिंबल आपको यहाँ पे बना के उस सिंबल आपको सेव कर देना है तो ऐसे बनता है वीडियो देखिए कैसा था इंट्रो यार अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बेल आइकन कॉल पे कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो मिलते हैं अगले वीडियो में